está muy bien para el video. Suficiente o más? Contra a contaminação! <laughs> Eu estava andando na rua hoje e eu vi o ar super poluído. Por que será que ele assim? É, eu estava andando yeah. na rua, rua e vi o ar ar ah, é super poluído. Poluído, contaminado. ¿Por que será que ele está assim? Porque muita gente ha utilizado o carro e o carro contamina muito o meio ambiente. Oh. nós para poluir, como poderemos mudar? Como podemos mudar essa situação do ar poluído? Debemos de utilizar menos el auto ya que el auto contamina el medio ambiente y tira un gas tóxico y eso eh, mata la capa de ozono. ¿Y en tu país cómo usan medios de funcionamiento? Eh, con, la con, la bicicleta. Eh, vamos en ciclovías, en parques y mis papás usan el auto solo cuando necesitan. ¿Y si hay ciclovías en tu país? Sim, e arte. Aí, um parque de <laughs> E assim. Né? Ah, e em tu país? No Brasil não usa muita bicicleta porque não tem muita ciclovia e... e eu não uso bicicleta porque eu fico o dia inteiro na escola, e pra pra escola é tipo, eu vou andando, então se quiser. É. Realmente no Brasil a gente tem muito pouca ciclovia. Por exemplo, eu pra andar de bicicleta, que às vezes eu saio com a minha mãe pra andar de bicicleta, é muito difícil. Porque nós vamos de bicicleta para o trabalho dela, para onde ela trabalha e tem subida, descida e o lugar da calçada é muito pequeno para a bicicleta e o pedestre. Tu e eu. Tá? <laughs> tu, e tu, este, tu se utilizas a bicicleta? Não, eu não utilizo a bicicleta porque hoje em dia no Brasil tem muitos buracos, então a dificuldade da gente se locomover com a bicicleta é muito, muito grande. Deveria não haver mais autos que bicicletas. Ai, Deus, não. mais <laughs> bicicletas que autos. ai, <laughs> ai, por favor. Graças. O nosso programa está acabando. Gente, muito obrigada por terem ouvido nós. Tchau. Bye. Gracias. Bye, bye. Tchau. eu eh, me chamo Mateo, sou de Bolívia e tenho 11 anos. Kaique, Brasil, 14 anos. Eu me chamo Maria Alejandra, tenho 11 anos. Mi país es Ecuador. Sofía, 10 años, Brasil. Gabriel, 11 anos, Brasil. Laúcia, 13 anos, Brasil. Tchau!